Jackson became a national hero. Jackson became a national hero. Jackson یعنی یه آقایی به نام جکسن became should became گذشته یه فعل become میشه became یک فعل بیقاعده است و زمان گذشتش میشه became a یک national ملی hero hero یعنی قهرمان national hero یعنی قهرمان ملی Jackson became a national hero جکسن قهرمان ملی شد Jackson became a national hero Jackson became a national hero Hunting is not allowed in national parks. Hunting is not allowed in national parks. Hunting یعنی شکار. هانت یعنی شکار کردن فعلش و هانتینگ حالت اسمیه با ing به حالت اسمی برده شده هانتینگ یعنی شکار is not allowed اجازه داده نشده حالت مجهول is not allowed allow یعنی اجازه دادن allowed یعنی اجازه داده شده is not allowed یعنی اجازه داده نشده in در national parks پارک های ملی national یعنی ملی hunting is not allowed شکار اجازه داده نشده یا ممنوع است in national parks در پارک های ملی Hunting is not allowed in national parks. شکار در پارک های ملی ممنوع است. Hunting is not allowed in national parks. Hunting is not allowed in national parks. Do you want some money? Do you want some money? Do you want یعنی آیا شما میخواهید You want یعنی شما میخواهید Do وقتی در ابتدا اومده حالت سوالی با فعل کمکی do سوالی شده Do you want یعنی آیا میخواهید Some مقداری Money پول Some money یعنی یکم پول مقداری پول Do you want some money آیا مقداری پول میخواهید Do you want some money Do you want some money Do not waste your money. Don't waste your money. Do not waste یعنی هدر نده. Waste یعنی هدر دادن، از بین بردن. Do not یعنی انجام نده این کارو. Do not waste یا don't waste یعنی هدر نده. مزمحل نکن. Your money پولت. Don't waste your money. پولت را هدر نده. Don't waste your money. Don't waste your money. What is the story? What's the story? What is یعنی چه است یا کدام است the story اون داستانه story یعنی داستان یا ماجرا the story یعنی اون ماجرای مشخص که داری در موردش صحبت میکنی دقت بکنید دوستان تلفظ story یعنی داستان یا ماجرا و در اینجا یک THE هم اضافه شده بهش THE اشاره میکنه به اون داستان و ماجرایی که گوینده و شنونده میدونن منظور کدوم ماجرا و کدوم داستانه همچنین در مورد تلفظ story دقت بکنید استوری نیست story The story میبینید که THE میچسبه به story میشه the story یعنی اون داستانه اون ماجراهه What's the story؟ جریان چیست؟ داستان چیست؟ What's the story? What's the story? I do not think Emma's story is true. I don't think Emma's story is true. I do not think یعنی من فکر نمی کنم اما آپاستروفی اس و چیز بعدی یعنی اون چیزی که مربوط به اماس اون چیزی که مال اماس در اینجا اما apostrophe اس story یعنی داستان اما Emma's story یعنی داستان اما و همونطور که میبینید کلمه اول با s تموم میشه بعدی با اسم شروع میشه یه دونه اسم بیشتر بیان نمی کنید و نمیشنوید یعنی میشه Emma's story Emma's story یعنی داستان اما is true راسته I don't think من فکر نمی کنم Emma's story is true داستان اما حقیقت داشته باشد یا داستان اما درست باشد I don't think Emma's story is true من فکر نمی کنم داستان اما درست باشد. I don't think Emma's story is true. I don't think Emma's story is true. You are always young enough to learn. You are always young enough to learn. You are یعنی شما هستی یا تو هستی always همواره young جوان enough کافی young enough یعنی به اندازه کافی جوان به اون اندازه که لازمه جوان هستی to learn که بیاموزی learn یعنی آموختن یاد گرفتن you are always young تو همیشه جوانی enough به اندازه کافی to learn که یاد بگیری are always young enough to learn تو همیشه به اندازه جوان هستی که بیاموزی. You're always young enough to learn. You're always young enough to learn. Young people like pop music. Young people like pop music. یانگ یعنی جوان پیپل افراد مردم یانگ پیپل یعنی جوانان افراد جوان لایک like, دوست دارند پاپ که میشه پاپ یا popular. میوزیک موسیقی پاپ music یعنی موسیقی پاپ یانگ پیپل افراد جوان لایک like, دوست دارند پاپ میوزیک موسیقی پاپ رو یانگ پیپل لایک پاپ میوزیک افراد جوان موسیقی پاپ دوست دارند young people like pop music young people like pop music That fact cannot be denied. That fact can't be denied. That fact یعنی آن حقیقت. Fact گفتیم که یعنی واقعیت یا حقیقت. Cannot نمیتواند be denied. deny یعنی نادیده گرفتن be denied یعنی نادیده گرفته cannot be denied یعنی نمیتواند نادیده گرفته شود that fact can't be denied آن حقیقت نمیتواند نادیده گرفته شود that fact cannot be denied That fact cannot be denied. This story was based on fact. This story was based on fact. This story یعنی این داستان was بود based on یعنی بر پایه fact یعنی حقیقت یا واقعیت based on fact یعنی بر پایه حقیقت This story این داستان was بود based on بر اساس fact حقیقت This story was based on fact این داستان بر اساس واقعیت بود This story was based on fact This story was based on fact You have two months to finish the job. You have two months to finish the job. You have یعنی شما دارید. two months تو months یعنی دو ماه در مورد تلفظ th در month دقت بکنید که زبون زیر یعنی پشت دندونه بالا سعی میکنید بگید سه مثل three months یعنی ماه ها two months یعنی دو ماه تو به منظور finish پایان دادن در مورد تلفظ فنش دقت بکنید فینیش نیست فنش پایان بدی به اتمام برسونی the job اون کاره رو اون کاری که در موردش داریم صحبت میکنیم you have two months تو دو ماه داری to finish the job که کار رو تمام بکنی you have two months to finish the job دو ماه فرصت داری که کار را به اتمام برسانی you have two months to finish the job you have two months to finish the job We will be in Canada next month. We will be in Canada next month. We will یعنی ما خواهیم یه کاری انجام بدیم حالت آینده ساده We will be ما خواهیم بود be یعنی بودن یا شدن In Canada در کانادا Next بعدی یا آینده Month ماه Next month یعنی ماه آینده We will be ما خواهیم بود in Canada در کانادا next month ماه آینده We will be in Canada next month ماه آینده ما در کانادا خواهیم بود We will be in Canada next month We'll be in Canada next month Emily is entirely different from her sister. Emily is entirely different from her sister. Emily یعنی یه خانومی به نام امیلی is است entirely entirely یعنی کلن به طور کلی different متفاوت from as her sister خواهرش خواهر اوی خانم her یعنی اوی خانم کیو داره میگه امیلی her sister یعنی خواهر امیلی Emily is entirely different امیلی کلن یا به طور کلی متفاوت است from از her sister خواهرش Emily is entirely different from her sister امیلی به کلی با خواهرش متفاوت است Emily is entirely different from her sister Emily is entirely different from her sister My camera is different from yours. My camera is different from yours. My camera یعنی دوربین من. Camera یعنی دوربین. Is است different متفاوت from as yours مال تو. My camera is different. دوربین من متفاوت است from yours از مال تو. My camera is different from yours. دوربین من با دوربین شما متفاوت است. My camera is different from yours. My camera is different from yours. There were a lot of people in the party. There were a lot of people in the party. There were یعنی آنجا وجود داشتن. Were گذشته فعل are. There یعنی آنجا There were یعنی آنجا بودند A lot بسیاری lot گفتیم یعنی خیلی A lot یعنی خیلی A lot of یعنی بسیاری از چیزی People یعنی افراد A lot of people یعنی بسیاری از افراد In the party در اون مهمانیه در اون جشنه There were a lot of people in the party خیلی از مردم در جشن بودند There were a lot of people in the party. There were a lot of people in the party. We can go to the parking lot. We can go to the parking lot. We can یعنی ما می توانیم go برویم to به the parking lot lot یعنی بخش پارکینگ لات یعنی قسمت پارک یا بخش پارکینگ The parking lot THE داره اشاره میکنه به اون قسمت پارکینگ مشخص که گوینده و شنونده میدونن منظور کدومه We can go to the parking lot ما می به قسمت پارکینگ برویم We can go to the parking lot We can go to the parking lot You can study here. You can study here. You can تو می توانی study مطالعه کردن یا درس خواندن here اینجا You can study here. شما اینجا می توانید مطالعه کنید. You can study here. You can study here. When do you study? When do you study? When یعنی چه موقع یا وقتی که do you شما انجام میدید حالت سوالی با فعل do سوالی کرده study مطالعه کردن do you study یعنی آیا شما مطالعه کنید؟ when یه چه موقع بهش اضافه کرده when do you study شما چه موقع مطالعه میکنید when do you study When do you study? Where is my book? Where's my book? Where is یعنی کجاست My مال من book کتاب Where's my book کتاب من کجاست Where's my book Where's my book I want to book a room in your hotel. I want to book a room in your hotel. I want یعنی من میخواهم I want to یعنی من میخواهم که یه کاری انجام بدم book کتاب یا در اینجا رزرو کردن a room یک اتاق in your hotel در هتل شما I want to book a room in your hotel من می خواهم اتاقی در هتل شما رزرو کنم. I want to book a room in your hotel. I want to book a room in your hotel.